መጀመሪያ ቢጀምር ብዬ የማስበው suggest የማደርገው ስዊችስ እንዴት እንደሚሰሩ ማወቅ ነው። ስለ ስዊችስ በሚገባ ተረድቶ ከዛ ጀምሮ እያሰፋ እያሰፋ መሄድ ይችላል። ምክንያቱም ስለ ኮምፒውተር networking ስናወራ ስዊች በጣም ሃርት እንደማለት ነው፣ ወይም ልብ እንደማለት ነው። ክሪቲካል ኮምፖነንት ኤኒ ኔትወርክ ነው። ስለዚህ ስዊችን እንደ center እናደረገዋለን ለዛሬ conversation ኣችን። ስለ networking ካወራን ደግሞ በዓለማችን ላይ ትልቁ ኮምፒውተር ኔትወርክ ኢንተርኔት ነው። ስለዚህ ስለ ኢንተርኔት መጨረሻ ላይ የምንለ ይኖራል። አሁን ቀጥታ ወደ ስዊችስ እንሂድ። ይሄንን ለ understand ለማድረግ አቲ መጀመሪያ ከ clean scratch ለመጀመር እነዚህን አምስት ኮምፒውተሮች እንመልከታቸው፣ አምስት ላፕታፖች እንመልከታቸው። አንድ ሰው system administrator ሆኖ ቢቀጠር እና አለቃው እነዚህን አምስት ኮምፒውተሮች communicate እንዲያደርጉ አድርግ ብሎ ቢያዘው ማለት እነዚህ ከኢንተርኔት ጋር connected አይደሉም። እነዚህን ላፕታፖች ግን communicate እንዲያደርጉ አድርጋቸው፣ ኢንተርኔት የለም communicate እንዲያደርጉ አድርጋቸው ቢለው የሚጠይቀው ምንድን ነው? ምንድን ነው የሚያስፈልገው ኔትወርኩን ለመስራት? አሁን ይሄ አንድ የሆነ ኔትወርክ ልንሰራ ነው ማለት ነው። local area network ይባላል። local ስለሆነ LAN ይባላል። LAN create ልናደርግ ነው ማለት ነው። ይሄ system administrator መጀመሪያ የሚጠይቀው ምንድን ነው? እነዚህ ላፕታፖች communicate ማድረግ እንዲችሉ ያለ ኢንተርኔት የመጀመሪያ መጠየቅ ያለበት ነገር ቢኖር ስዊች ነው። መካከላቸው ሆኖ የሚያነጋግራቸው መኖር አለበት። ስዊች ነው እና በ IT diagram ላይ እቺ symbol የ switch symbol ነች። እና እነዚህን ኮምፒውተሮች ኢቻዘር መነጋገር እንዲችሉ ማድረግ የምትችል intelligent የሆነች device ነው ስዊች። ይሄ ለ icon ኡ ነው። real switch ግን ይሄን ይመስላል። ይሄ የምታዩት እያንዳንዱ ቀዳዳ ወይም interface switch port ይባላል። ይሄ እያንዳንዱ ዚጋ የምናየው port የተለያየ አይነት ዲቫይስ ከኔክ ሊሆንበት የሚችል ነው። እዚጋ እንደምናየው የኮምፒውተር ሊሆን ይችላል፣ ፕሪንተር ሊሆን ይችላል፣ server ሊሆን ይችላል፣ ዋይርለስ አክሰስ ፖይንት ሊሆን ይችላል። device ኦች connected የሚሆኑበት ነው ይሄ ስዊች እና ይሄ switch intelligence device ነው። እነሱን ቻዘር እንዲያነጋግሩ address ኣቸውን ተመልክቶ ይሄ አሁን ላፕታፕ አንድ ለላፕታፕ አራት እዚህ ጋር መልእክት ቢልክ destination address ኡን ከዛ መልእክቱ ሲመጣ እንደ envelope ሆኖ ሲመጣ ወደ ስዊቹ ስዊች ደግሞ destination ኡን አድርሶ ወደ አይቶ destination address ኡን አይቶ ወደ አራት መላክ ይቻላል ይችላል ወይም የመላክ intelligence ኡ አለው። ያንን ለማድረግ ግን መጀመሪያ አሁን እንደዚሁ እንዳለ አይችልም። because connected አይደሉም። ስዊች እዚህ ጋር በጣም ላይ ማድረግ ያለብን switch የ wireless ቴክኖሎጂን የመቀበል ችሎታ የለውም። በዋየርለስ እነዚህን ላፕታፖች communicate ማስደረግ ከተፈለገ ዋየርለስ አክሰስ ፖይንት የሚባል የ access point device ያስፈልጋል። ልክ እንደ ስዊች ዘሴም ሰርቪስ መስጠት ይችላል፣ ነገር ግን wireless ነው። ይሄ ግን አሁን እኛ ጋ ጋር ነው ስዊች ስለሆነ ስዊች የግዴታ ኬብል ይፈልጋል። በእነዚህ እዚ ጋር በምናያቸው ላፕታፖች እና በስዊቹ መካከል የኬብል መኖር አለበት። ጀነራሊ ካፐር ኬብል ነው፣ ግን ካፐር ወይንም fiber optic cable ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የሚቀጥለው የሚጠይቀው ጥያቄ system administrator ኡ ኬብል ይሰጠኝ ነው ማለት ነው። once የ copper ኬብል ካገኘ በኋላ ላፕታፖቹን ከስዊቹ ጋር በ copper ኬብል ካገናኘ በኋላ communicate ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ስለ address ኣቸው በሌላ ቪዲዮ እንሄድበታለን። ዛሬ generally communicate ማድረግ እንደሚችሉ ብቻ ነው ዛሬ የምናየው። LAN ኡን መዘርጋት ብቻ ነው። IP address ኡን እንዴት ነው manually ነው IP address ኡ የሚሰጣቸው ወይንስ IP address ማለት ለአንድ ላፕታፕ ለአንድ መኖሪያ ቤት የ street address ማለት ነው። ፖስታ የሚመጣበት ላፕታፑም የራሱ IP address አለው። ግን ያንን በሌላ ቪዲዮ ነው የምንሄደው። አሁን IP address እንዳለው ቆጥረን ነው በዚህ ስዊች አማካኝነት each other communicate ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። in real life ስናየው እንደዚህ ነው የሚሆነው። እነዚህ እያንዳንዱ በመጀመሪያው ስላይ ላይ ያየናቸው interface ወይም port ነው የሚባሉት። እነዚህ port ኦች አስተጠግተን ፎቶ ስናነሳ ወይም ተጠግተን ስናየው እንደዚህ ናቸው። ይሄ port ሁለት ይባላል። አንድ ኮምፒውተር which port ላይ እንደተሰካ ማወቅ very important ነው ለብዙ ነገር። ይሄ ደአዘር ኤንድ ኦፍ የዚህ cable port ኡ ኮምፒውተሩ ላይ ይሰካል ማለት ነው። አምስቱን port ኦች እያንዳንዱ ላፕታፕ ከተሰካ በኋላ አምስቱ ኮምፒውተሮች each other communicate ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። አንድ ኔትወርክ ሰራን ማለት ነው። ይሄ local ያለ ስለሆነ local area network ይባላል። የሚሰኩበትም የ copper cable ቅድም መጀመሪያ እንደጠቀስኩት ፋይበር ኦፕቲክ ኬብልም መሆን ይችላል ካስፈለገ። ግን ይሄ copper cable ነው። Cat 5 ነው። ይሄ Cat 5 ነው። Cat 5 ማለት Cat category ማለት category five cable ነው። ሌላው ግን the same cable የተለያየ ስም አለው። Ethernet cable ይባላል the same Cat 5 ም ከተባለ Ethernet cable ም ከተባለ ወይንም LAN cable local area network cable ም ከተባለ እነዚህ ሁሉ አንድ ይሄ ትዊስትድ ፔር የሆነ ኬብል ነው ማለት ነው በተለያየ ስሞች ይጠራል እንጂ ከዚህ በኋላ እነዚህ laptop ኦች IP address እንዳላቸው assume አድርገን communicate ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው IP address እንዴት ነው አሳይድ የሚለው የሌላ ቪዲዮ ፕሮግራም ይሆናል ያው ይሄ እንዳልኩት part one ነው የምንቀጥልበት ይሆናል ማለት ነው ፓርቱ ፓርቱ እያለን አሁን ግን በትንሿ local area network እዚህ ጋር create አድርገናል ኢንተርኔት በትልቁ generally ብዙ ትናንሽ local area network ኦች አንድ ላይ connected ሲሆኑ ትልቁን ኢንተርኔትን በአለም ላይ create የሚያደርጉት እንዴት connected ሆኑ ለሚለው ግን generally በአንድ word ብናስቀምጠው ኢንተርኔት ማለት cable around the world ማለት ነው። ኬብል በምድር ላይ cable በ under በ ocean ተደርጎ ነው the whole world connected የሆነው ይሄ ለምሳሌ ለመቀበር ready የሆነ ኬብል ነው። ትንሽ picture አስቀምጫለሁ ውስጡ እንድታዩት ያህል ይሄ ኬብል ነው the whole world በአትላንቲክ ocean ስርም ሆነ በደረቅ መሬትም ላይ connected የሚያደርገን ለሆል ወርልድን ምን ያህል ኬብል ነው the whole world ን connect ለማድረግ ካልን እነዚህ ይሄ submarine cable ይባላል። በውሃ ላይ ለምሳሌ ከዚህ ኢትዮጵያ የሚሄድ ኬብል ለምሳሌ under the ocean ያለው እንደ example ይሄን የጠራሁት submarine cable ይባላል። ኤኒ ካንትሪ ከካንትሪ ወይም continent ን ከ continent የሚያገናኘው በውሃው ስር ያለው submarine cable ይባላል። think ወደ አራት መቶ የሚሆን submarine cable አለ በአለም ላይ እና ጠቅላላ እነዚህ አራት መቶ የሚሆኑ submarine cable ኦች አንድ ነጥብ ሁለት ሚሊዮን ኪሎ ሜትር cover የሚያደርግ ነው distance ኡ ወይንም አለምን ሰላሳ ሁለት ጊዜ መዞር የሚችል ያህል cable the whole world ተቀብሮ ነው አለም connected የሆነው በኢንተርኔት እዚህ ጋር maybe አንድ ጥያቄ ሊነሳ የሚችለው okay በውሃው ስር ሄዶ ሄዶ ውሃው ሲያልቅ ocean ኑ ሲያልቅ መጨረሻ ላይ የት ነው ይሄ ኬብል እንዴት አድርጎ ነው ደስቲኔሽኑ ላይ የሚደርሰው ስንል ማወቅ ያለብን digital port የሚባሉ አሉ የ fiber optic ወይም የ fiber cable landing station ይባላሉ። port ናቸው። ልክ እንደ ማንኛውም የደረቅ እቃ port እንዳለው ሁሉ የ digital fiber cable ደግሞ ሄዶ የሚያርፍበት port አለው። ከነዛ port ኦች ላይ ከደረሰ በኋላ የሚቀጥለው data center ይሄዳል ማለት ነው። እሱን ደግሞ በሚቀጥለው ቪዲዮ ላይ more detail መጀመሪያ ግን እዚጋ እንድና የፈለግ ነው just like airport ውስጥ plane እንደሚያርፈው ይሄ ደግሞ መጨረሻ የሚያርፈው fiber optic cable ነው እዛ ጋር ይሄ እዚህ አሁን አንደር ዘ ኦሽን ሰማሬን ፋይበር ኬብል እየተቀበረ እያለ ነው እዚጋ የሚያሳየን under the ocean cable ኡ በመቀበር ላይ ነው እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ የሚያሳየን ኬብሉ ከተቀበረ በኋላ በውቅያኖ ስር በውሃ ስር በ ocean ስር እንደዚህ ተኝቶ ነው የሚያልፈው ይሄም another image uh, ነው illustrate ለማድረግ ያህል እዚህ ጋር በጣም አስቸጋሪ ስራ ለምሳሌ አንዳንዴ በጣም ከባድ ሁኔታ እንዲገጥም እንደሚችል ነው። under the ocean ያለ ኬብል ከተበላሸ ሄዶ fix የማድረጉ ስራ እጅግ በጣም ከባድ ይሆናል። ይሄ አንድ ያገኘውት image እንደዚሁ share ላርጋችሁ ነው እንትን ያልኩት ያስቀመኩት ይሄ ደግሞ news ላይ ለምሳሌ በቅርብ ጊዜ ይሄ ባርሴሎና ኬብል ላንዲንግ ስቴሽን ቢግን ቢልድ ፈርስት ኢንተርናሽናል ሰማሪን ኬብል ላንዲንግ ስቴሽን ብለው ያወጡት ነው። እዚህ ጋር በዛ area ላይ ነው ይሄ ዘፈርስ የሆነው እንጂ ሌሎች ቦታዎችም እንዳለ ነው የምንረዳው። ግን እዚህ ጋር እንድና የፈለግኩት ልክ እንደ port ሁሉ እንደ ኤርፖርት ሁሉ የ digital port ም እንዳለ ነው። ይሄ ለምሳሌ እዚህ ጋር እንዲያገናኝ ተስፋ ያደረጉት እዚህ ከ news ኡ ላይ snip አድርጌ እዚህ ጋር እንዳስቀመጥኩት ይሄ landing የ arrival point እንዲሆን ፎር ሃይ ካፓሲቲ ፋይበር ኦፕቲክ ሰብማሪን ኬብል ከኤዥያ ከአፍሪካ ከሜዲትራኒያን የሚመጡት arrival እዚጋ እንዲሆን እና ከዚህ ደግሞ ወደ uh, የሚፈለገው data center ይሄዳሉ ማለት ነው። ያም በሌላ ቪዲዮ የምናየው ነው። ይሄ ውስጡ ምን ይመስላል ለሚለው አንድ image እዚጋ አስቀምጫለሁ። ይሄ digital port landing station ኑ ይሄን ነው የሚመስለው። internal ውስጥ ገብተን እንድናየው እንግዲህ የኮምፒውተር networking ን አሁን የመጀመሪያውን part አይተናል። አንድ ስለ ኮምፒውተር networking ሲታሰብ ሁላችን እንድናስብ የምፈልገው ነገር አለ። ይኸው ምንድነው? የ postal system ነው። ኔትወርክን ኮምፒውተሮችን ልክ እንደ መኖሪያ ቤቶች አድርጋችሁ አስቧቸው፣ ወይም እንደ real ቤቶች አድርጋችሁ አስቧቸው። በኮምፒውተሮቹ ላይ ያለው address ደግሞ ቅድም mention እንዳደረግኩት የእያንዳንዱ የቤት ቁጥር ነው። address ነው። ያ ስዊች ብለን ደግሞ የተመለከትነው ደግሞ local post office ነው። ለእያንዳንዱ የሚያደርስ ነው letter ኡን ማለት ነው። fiber optic cable ኡ ወይም copper cable ኡ ደግሞ road ነው። ስለዚህ ጠቅለል አድርገን በዚህ መልኩ ስናየው letter በኮምፒውተር ውስጥ ያለ letter ኦች message ኦች packet ነው የሚባሉት ወይም frame የሚባሉበትም አለ message ኡ እንደሚገኝበት layer ለወደፊት በተለያየ ቪዲዮዎች የምናየው ነው። የተለያዩ layer ኦች እንዳሉ የምንልከው መልእክት የሚሄድበት ያ ፓኬት ግን ያ ወይም መልእክቱ የሚሄደውን እንደ envelope post አድርገን ብናስበው ለመሄድ ምን ያስፈልጋል? driver ኡ ከ post office ኡ ለየቤቶቹ ለማድረስ መንገድ ከሌለ መኪናው መነት አይችልም። ያ ነው ማለት ነው fiber cable ኦቹ፣ fiber optic cable ወይንም ካፐር ኬብሉ፣ ካት ፋይፎ፣ ኢንተርኔት ኬብል፣ ላን ኬብል ቅድም የተመለከት ናቸው በሙሉ ማለት ነው። ለማድረስ ደግሞ እያንዳንዱ የቤት ቁጥር ያስፈልገዋል። ይሄ ደግሞ IP address ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮችን። ስዊች ከመፈጠሩ በፊት ይሄ assignment አሁን እዚህ ጋር የተነጋገርነው assignment ቢሰጥ ኖሮ hub ነው የሚባለው። hub የ switch grandparent ነው ማለት ይቻላል። በፊት የነበረ ቴክኖሎጂ ነው። hub ካለበት አንዱ ትልቁ ችግር ውስጥ information ሲመጣለት ለምሳሌ ከኮምፒውተር አንድ ወደ ኮምፒውተር አራት ቢላክ የመጣለትን ለሁሉም ነው የሚያሰራጀው ልክ አገር ቤት ድሮ አሁን አላውቅም፣ ድሮ የእድር በጠዋት ጥሩምባ ሲነፋ ለእድር አባል ለሆነውም ላልሆነውም ነው እንዳለ መልእክቱ የሚለቀቀው። ሀሳብ ልክ እንደዛ ነው እና ያን ስለሚያደርግ ልክ እሱ በሚናገርበት ጊዜ ሌላ ሰው መናገር አይችልም። ሌሎቹን እንትኖች quiet ያደርጋቸዋል። ሌሎቹን ላፕታፖች ዝግ ነው። እሱ ያንን በሚናገርበት ጊዜ ማለት ነው። እነሱ quiet ስለሚሆኑ እሱ አንዱ የላክለትን ሲያጠናቅቅ ነው ሌላኛው መላክ የሚችለው። ስለዚህ በአንዴ ሁለቱ መላክ አይችሉም በ hub። በአዲሱ ግን ስዊች ግን በ address ኣቸው ስለሚልክ እንደ ድሮ እንደ እድሩ እንደ ጥሩምባ እንደሚነፋው እንዳልኩት ለሁሉም አይደለም የሚለቀው። ይሄ ለእያንዳንዱ ላፕታፕ ነው የሚለቀው። ግን broadcast ያደርጋል አንዳንድ ይሄ መልእክቱ የ broadcast ከሆነ መልእክቱ አንዱ ላፕታፕ ለሁሉም ላፕታፕ ይላክልኝ ካለ broadcast ያደርጋል ለሁሉም። ነገር ግን broadcast ያደርግ ልክ እንደ hub ኡ ሌሎቹን hold on አይላቸውም ወይም quiet አያደርጋቸውም። ያለ ምንድን ነው የሆነ እንዴት አድርጎ broadcast ም አድርጎ the same time እነሱንም ማስተናገድ ይችላል። በ hub ላይ ቅድም እንዳየነው broadcast ስለሚያደርግ ሁልጊዜ ለሁሉም ስለሚለቅ አንዱ ሲናገር የአንዱን መልክ ከሱ ጋር connected ለሆኑት laptop ኦች device ኦች በሙሉ ስለሚልክ ማንም ሰው በዛ መናገር አይችልም። ከተናገረ collision ነው የሚፈጠረው የመልክቱ ማለት ነው። እዚህ ስዊቹ ጋ ግን እንደዛ አይነት አይፈጠርም። collision። broadcast ም እያደረገ ስሌሎችን መልክ መቀበል ይችላል። ይሄ የሆነው ለምንድን ነው ወይም እንዴት ሊሆን ቻለ? ዛሬ IP address ን ነው የምንመለከተው። IP address ምንድን ነው? እዚህ ጋር ለ sample አንድ IP address እንጽፍ ያለው 192.168.8.8 192 ነጥብ 168 ነጥብ 8 ነጥብ 8 IP address eh, ብዙ ጊዜ በተደጋጋሚ እንደተናገር ነው የኮምፒውተር አድራሻ ነው እናውቃለን። ባለፈውን ቪዲዮ ላይ mention እንዳረኩት eh, computer networking ን ስናስብ ሁልጊዜ post office ን ፖስታ ቤትን ማሰብ በጣም ያቀልልናል የ network concept ን understand ለማድረግ እና IP address የቤታችን address ነው በሚል ተመልክተነዋል። ፖስታ በሚላክልን ጊዜ በኮምፒውተር ደግሞ ፓኬት በሚመጣ ጊዜ ለ device ኣችን የሚመጣበት የ device ኣችን address ነው። እንደ ቤታችን address ብለን ተመልክተነዋል። ግን ከዛ አንድ step deeper መሄድ አለብን። ምክንያቱም ለምሳሌ የቤት ቁጥራችን 008 ይሆን ወይንም ደግሞ አቲክ ካልተሳትኩኝ ድሮ ኢትዮጵያ በነበርኩኝ ጊዜ የቤታችን ቁጥር 024 ነበረ። 024 ቢሆን ግን ሌላም ቀበሌ ሌላ 024 ቤት ቁጥር ይኖራል። ሌላም ቀበሌ 024 ቁጥር ሊኖር ይችላል። የቤት ቁጥር የሚለው ብቻ አይበቃም ማለት ነው። 024 ከተባለ በኋላ የቤቱ ቁጥር which address ኡ ይሄ ቢሆን ግን ቀበሌውም አብሮ መጠቀስ አለበት ማለት ነው። በኮምፒውተር ደግሞ ይሄ IP address ውስጡ የኮምፒውተርም address የ network ም address መያዝ አለበት ማለት ነው። የቀበሌ እንዳልነው የኔትወርክ ፓርቱም የኔትወርክ በዚህ IP address ውስጥ አለ። ኮምፒውተር የኮምፒውተሩም address እዚህ IP address ውስጥ አለ። እንዴት ነው ሁለቱ የሚለየውን ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። ለምሳሌ ያህል እነዚህን ለጀስሜንታል ማፕ አምስት ላፕታፖች አምጥቻቸዋለሁኝ። እያንዳንዳቸው እዚህ ጋር አንድ 192.168.8.8 ወይም 192 168 ነጥብ ስምንት ነጥብ ስምንት ሲሆን የመጀመሪያው የሚቀጥለው ደግሞ የመጨረሻዋ digit ብቻ የተቀየረችው ነጥብ ዘጠኝ የመጨረሻው አብዛኛው ጋር ነጥብ አስር እያለ 11 12 ይላል። የመጀመሪያዎቹ part ኦች ግን አልተቀየሩም። እሱን አሁን የምንመጣበት ሆኖ ግን ይሄ IP address ለነዚህ ኮምፒውተሮች address ኣቸው ነው ማለት ነው። አሁን ከ dot eight ወደ dot nine መልክት ሲሄድ ፓኬት በሚሄድ ጊዜ dot nine destination address ነው ማለት ነው። ወይንም የሚደረስበት address ነው ማለት ነው። ደስቲኔሽን አድሬስ ዳት ናይን ነው ማለት ነው። ዋን ቱ dot ዋን ሲክስ ዳት ናይን እነዚህ dot የሚለውንና ብዛታቸውን እንመጣበታለን። ግን ለጊዜው እንዳለ እና ይሄ dot nine ተቀባይ ከሆነ እሱ destination address ነው ማለት ነው። መልእክት በሚላክበት ጊዜ ልክ ደብዳቤ ስንጽፍ ፖስታ ላይ to የሚለው አለ። ደብዳቤ በአካል ስንጽፍ ቢ አሁን ደብዳቤ እየቀረ ነው፣ ግን ደብዳቤ ፖስታ ላይ to የሚለው አለ፣ ከላይ from አለ እና ሁልጊዜ letter ኣችን email ቢሆን ስንልከው to የሚለው እኛ ኮምፒውተር ለእኛ understand በምናደረግ ጊዜ እንዲቀልልን ለምሳሌ ፋሲል at አይዞኔት dot com የሚል ለሰው በሚገባ መልኩ word ይሆናል እንጂ በኋላ ግን ይመነዝረዋል ኮምፒውተር ያንን translate ያደረገዋል ወደፊት የምናየው ነው እና IP address ነው የሚሆነው። ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ ያ to ላይ የጻፍ ነው። ያ destination ነው ማለት ነው። የእኛ ደግሞ source address ነው ወይንም origination address ይባላል። source address ይባላል ማለት ነው የእኛ ያ ደብዳቤ ባይደርስ በዛ አድራሻ ተመልሶ ወደኛ ይመጣል ማለት ነው። plus ደግሞ return ሲያደርግልን መልስ በሚሰጠን ጊዜ ደስቲኔሽኑ በዛ አድራሻ በ source አድራሻ መልስ ይሰጠናል ማለት ነው። አሁን IP address ለጊዜው ባለ አራቱን እንመልከት። አራት section ያለው አሁን እዚህ ጋር ብናየው screen ኡ ላይ 192 አንድ section ነው። 168 ሌላ section ነው። ዳት 8 ሌላ section ነው። የመጨረሻዋ ዳት 8 ሌላ section ነው። ሶ IP address ባለ four section uh, የሆነ uh, እና መካከል ላይ በአንድ dot ነው የሚለያዩት። IPv four ይባላል። IP v four v ማለት version ነው። IP version four እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ያለው አማራጭ ይሄ ብቻ ነበር። አሁን ግን ይሄ ቁጥር እያለቀ ስለሄደ በብዛት ቁጥር እንዲኖር IPv six የሚባል መጥቷል። በሌላ ፕሮግራም የምናየው ነው። ቨርን ቨርዥን ሲክስ እንደዚህ አራት መሆኑ ይቀርና ስድስት ይሆናል ማለት ነው። እንዴት እንደሚከፋፈል እናየዋለን። ለጊዜው ግን IPv four እና እናተኩርና IPv four ስንባል አራት section ነው በ dot የተከፋፈለ ማለት ነው። እያንዳንዱ section በሀሳብ ደረጃ ከ0 እስከ 255 ሊሆን ይችላል። ይሄ እዚህ ጋር እያንዳንዱ section ከ0 እስከ 255 አሁን 192 ነው እንደምታዩት። ነገር ግን ህግና ስርዓት አለው። ያ እነዚህ class ይባላል ቁጥሮቹ የሚከፋፈሉበት አለው። እሱም በሌላ ፕሮግራም እናየዋለን። ግን maybe ጠቀስ ለማድረግ class ን ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ ታክሲ አንድ ቁጥር ስናይ ታክሲ ነው። ሁለት ቁጥር የቤት መኪና ነው። ሶስት ቢዝነስ ነው፣ አሁን ካልተቀየረ ማለት ነው። አራት የመንግስት ነው። እንዲህ አይነት class አለ። ልክ IP address ም እንደዛው አይነት class ኦች አሉት። በሌላ ጊዜ እናየዋለን። ግን በሀሳብ ደረጃ እያንዳንዱ ከ0 እስከ 255 ሊሆን ይችላል። 255 ለምን የሚለውን ስንመጣ እያንዳንዷ section octet ትባላለች። octet ማለት group of ስምንት ነገር ማለት ነው። ስምንት ነገሮች አንድ ላይ ሆነው በ group ሲቀመጡ octet ይባላሉ። ለኮምፒውተር ደግሞ እያንዳንዷ section eight bit ኮምፒውተር understand የሚያደርገው ዜሮ እና አንድ ነው። ታውቁታላችሁ። እያንዳንዷ section eight bit መያዝ ትችላለች ለ IP address። eight bit ኡን አሁን በሙሉ ዜሮ ወይም one ነው ሊሆን የሚችለው አንድ bit ታውቁታላችሁ። ቢ ኮምፕሊኬትድ እንዳላረገው ግን ቀለል ለማድረግ አንድ አድርገን ሁሉም ላይ ስምንቱም ላይ ብናስቀምጥ ያንን በ binary ወደ decimal ብንቀይረው አሁን ጉግል ላይ ከባይነሪ ወደ decimal ብላችሁ ካልኩሌተር መውጣት ትችላላችሁ። ትልቁ ቁጥር የሚሆነው 255 ነው። በዛ ምክንያት ነው 255 max ሊሆን የሚችለው። ግን ቀለል እናደርገውና አሁን IP address octet ነው በሚለው እናስብ። which means ስምንት bit ኦች ይኖራሉ በ IPv4 ላይ ማለት ነው እና በዛ መልኩ አራት octet ኦች እያንዳንዳቸው eight eight bit የሚይዙ address ነው። እንግዲህ ሁለት part አለ ብለናል። ቅድም እንዳልኩት 024 የቤት ቁጥራችን በዛ ቢላክልን በቂ አይደለም። ቀበሌው ካልጠቀሰ ቁጥር በቀር 024 በየቦታው አለ። ስለዚህ እዚህ address ውስጥ ኔትወርኩ መኖር አለበት ማለት ነው። እንዲሁም ኮምፒውተሩን host ነው የሚባለው host ኡንም identify የሚያደርግ መኖር አለበት ማለት ነው። ለዚህ ሲባል ሌላ part ከዚህ ጋር አብሮ የሚመጣ መኖር አለበት ማለት ነው። የትኛው ከዚህ ውስጥ በጣም ቀላል ነው። የትኛው host እንደሆነ የትኛው ኔትወርክ እንደሆነ የሚነግረን part መኖር አለበት ማለት ነው። one additional part መኖር አለበት ያንን ለመለየት ማለት ነው። ያ part subnet mask ይባል subnet mask ሲባል ከሰማን ቀለል አድርገን ኮምፒውተር address ላይ IP address ላይ ኔትወርኩ የቱ እንደሆነ ቀበሌ የቱ እንደሆነ ቤት ቁጥሩ የቱ እንደሆነ host ኡ የት እንደሆነ የሚለይልን part subnet mask ይባላል። አብሮ ነው የሚመጣው። ብዙ ጊዜ ከዚህ ትንሽ deeper መሄድ ቢያስፈልግም ቀለል እናደርገውና የሚመጣው በዚህ መልኩ ነው 255 255 255 255 255 or 255 dot 0 dot 0 dot 0 ነው የምናየው። ሰብኔት ማስክ ወኔቨር ዊሲ እንደዛ አይነት በምናይበት ጊዜ purpose ኡ ከዚህ IP address ውስጥ የትኛው network አችንን identify እንደሚያደርግ የትኛው ደግሞ laptop አችንን identify እንደሚያደርግ ሊነግረን ነው። ይሄኛው በጣም ሀልፍ የሚያደርግ ነገር ነው። በቀላሉ ለማስቀመጥ 255 ባየንበት አቅጣጫ በትክክል ያለው የ network address ነው። ዚሮ ሲመጣ ደግሞ የኮምፒውተሩ address ነው። አሁን screen ላይ በምናየው በ192 አናት straight 255 ነው የ network part ነው ማለት ነው። በ168ቱም አናት ላይ 255 ነው still network ኡ ነው ማለት ነው። በ eight ም 255 still network ነው። በመጨረሻዋ eight ግን ዜሮ አለ which means የመጨረሻዋ eight የቤት ቁጥራችን ወይንም የላፕታፓችን ቁጥር ነች ማለት ነው። የመጀመሪያው three digit እዚህ ጋር የመጀመሪያው three octet የ network ኡ part ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው አሁን ቅድም በነበረው example ላይ ወደኋላ ብንመለስ እነዚህ ላፕታፖች አንድ ኔትወርኩ ስላሉ ነው የመጨረሻው digit ብቻ የሚለያየው። የመጀመሪያው በሙሉ አንድ አይነት የሚሆነው። አሁን ቤታችሁ ያለ ሶስት አራት ኮምፒውተርን IP address ኡን display ብታደረጉት የመጀመሪያው ሶስት digit አንድ አይነት ነው የሚሆነው which network ኡ አንድ ስለሆነ ማለት ነው። አንድ local area network ላይ ስላሉ ኮምፒውተሮቹ የተለያዩ ስለሆኑ የመጨረሻው ድርጅት ሆስቱ ይለያል። ግን ለእውቀታችን በፈተናም ላይ ቢሆን በሰርተፊኬሽንም ቢሆን እንደዚህ identify አድርጉ ብንባል በዚህ መልኩ ቢሰጠን ስምንት ቁጥር host address ነው ማለት ነው። የመጀመሪያዎቹ ስሪቭን 255255 በሙሉ 255 ያላቸው network address ናቸው ማለት ነው። እቺ የመጨረሻዋ ለምሳሌ እችኛዋም ስምንት ሁለተኛዋም ስምንት ዜሮ ብትሆን ኖሮ 8 የኮምፒውተር address ይሆናል ማለት ነው። ዋን ናይን ቱ ኤንድ ዋን ሲክስ ኤት ደግሞ የኔትወርክ ይሆናል ማለት ነው። እና በዛ መሰረት እንደዚህ ሲጻፍ እነዚህ በቀይ ያደረኳቸው የኮምፒውተሩ ወይም የ laptop address ሲሆኑ እነዚህ ሌሎቹ ግን እዚህ እና በቢጫ ያደረኳቸው የ network address ናቸው ማለት ነው። based on እዚህ ጋር ባየነው subnet mask የ network address ኡን ከፊት ያለውን እዚህ ጋር እና ከኋላ ያለውን የ host address ኡ አይተን በ subnet mask አማካኝነት ስናውቅ የ host address ኡ የመጨረሻዋ ድጅት እዚህ ጋር አሁን ዚሮ ያለበት አራተኛው ድጅት ያ ማለት እዚህ ጋር ስምንት ዘጠኝ አስር የተለያየ ኮምፒውተር ቤት ውስጥ ያለው ነው ማለት ነው። እሱ ቀላሉ understand ለማድረግ የ network address ኡን ከፊት ያለውን ለማሰብ ሌላ ቀላል ማሰቢያ መንገድ ለምሳሌ አሁን እኔ ከዚህ ወደ ኢትዮጵያ ስልክ በምደውል ጊዜ ከፊት 251 ማስገባት አለብኝ። ኢትዮጵያ መሆኑን የሚያመለክት ማለት ነው። ኮዱ 251 251 ነው። ቤተሰብ ጋር ብደውል ለምሳሌ ከዛ ደግሞ ስልካቸው ላይ ሞባይል እጃቸው ላይ ለመደወል 911 ወይም ደግሞ 923 እንዳለው እንደ ሞባይል ቁጥራቸው አደርጋለሁኝ። ያ 251 911 የሚለው የነሱ የቤተሰብ ቁጥር አይደለም፣ ግን እዛ እነሱ ቁጥር ጋር የሚያደርሰኝ የመጀመሪያዎቹ digit ኦች ናቸው። ያ ነው የ network address ማለት ያንን phone number አሁን እንደ ኮምፒውተር IP address ብናየው እዚህ ጋር አስገብተን የመጨረሻው ቁጥር ስልካቸውን የሚወስነው ቁጥር host name ኡ ሲሆን ከፊት የማስገባው ግን 251 911 ወይም ደግሞ 251 911 ወይም 940 ከፊት የሚገባው ቁጥር ነው። የዛ አይነት information ነው ማለት ነው። እዚህ network part of this IP address ከፊት ያለው ሶስቱ ድጅት ውስጥ included የሆነው የዛሬው ቪዲዮ እንዳይረዝም እዚህ ላይ ላቁም እና በሚቀጥለው MAC address ን እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ነጥቦችን ስለ IP address እንመለከታለን ተመልክተናል። እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮ ግን IP address እያንዳንዱ ኮምፒውተር unique address ቢሆንም ሊቀየር የሚችልበት condition አለ። ለምሳሌ ስልካችንን እንውሰድ። አሁን ስልካችን አለ፣ IP address አለው ስልካችን data የምንጠቀምበት ማለት ለ data communication የምንጠቀምበት IP address አለው ስልካችን አሁን አዲስ የ telecommunication service provider ኢትዮጵያ ላይ መጥቷል። ለምሳሌ ኢትዮ ቴሌካም ከነበረ service የሚሰጠን እና IP address ቢኖረን አሁን አዲስ ወደ መጣው service ኣችንን ብናዞር አዲስ IP address ነው ያኛው የሚሰጠን። ስለዚህ IP address ሊቀየር የሚችልባቸው condition ኦች አሉ እና ያ በመሆኑ ምክንያት ሊቀየር የማይችል አድራሻ የግድ ነው ማለት ነው። ለማንኛውም ኮምፒውተር ላይ ሊቀየር የማይችል አድራሻ ያስፈልጋል ማለት ነው። ያ አድራሻ MAC address ይባላል። media access control address MAC address ይባላል። በሚቀጥለው ቪዲዮ ነው የምናየው። ግን ጭንቅላት ለ mental map እንዲያገለግል MAC address ን ስናየው እዚህ ሀገር መኪናችን ላይ ያሉ ቁጥሮች VIN number ነው የሚባሉት። I think ኢትዮጵያ ካልረሳሁኝ የሻንሲ number ነው የሚባለው። የሻንሲ number engine ኡ ላይ factory ው የሚጽፈው ቁጥር አለ። ያ የመኪና ሻንሲ number ወይንም VIN number factory ው የጻፈው ከዛ መኪና ላይ በምንም ተአምር አይቀየርም። ያ ሻንሲ number ያ VIN number ም በዓለም ላይ እሱ ብቻ ነው፣ ድጋሚ አይኖርም። ልክ እንደዛ ነው MAC address media access control address ለኮምፒውተር factory ው ኮምፒውተሩን የሰራው device ኡን የሰራው factory stamp የሚያደርግበት የሃርድዌር አድሬስ ይባላል። hardware ኡ ላይ stamp የሚያደርገው address ነው MAC address። ያ MAC address በዓለም ላይ ማንኛውም device የተለያየ ነው የሚኖረው። በምንም condition MAC address ለሁለት device በዓለም ላይ duplicated አይሆንም። MAC address ደግሞ ራሱ የተለያየ part አለ። ቁጥሩ ለምሳሌ ቅድም የ IP address ን ስናይ የ network address host address በዛ ውስጥ በአንድ IP address ውስጥ የ network part የ host part እንዳልነው MAC address ም product ኡን የሰራው company ቁጥር እና ከዛ ደግሞ የሚቀጥለው ያ ፓርቲኩላር device ቁጥር አንድ ላይ ሆኖ MAC address ን ነው የሚሰጠው። MAC address ን በሚቀጥለው ደግሞ በሌላ ቪዲዮ እናያለን። ለዛሬ ባለፈው computer networking ቪዲዮ local area network ተመልክተናል፣ ክሬኤትም አድርገናል። cables ን የተለያዩ የኬብል አይነቶችን ተመልክተናል። ስዊችን፣ wireless access device እንዲሁም WiFi router ን configure አድርገናል። ያለፈውን ቪዲዮ ያላያችሁ ከዚህ ቪዲዮ በፊት ያለውን የ computer networking ቪዲዮ ብታዩ ቀጣይነት ስላለው ጥሩ ይሆናል። ዛሬ የምናየው ደግሞ router ን ነው። router ን ከማየታችን በፊት ግን ስላለፈው ቪዲዮ ትንሽ እናውራ መነሻ እንዲሆነን። እዚህ ጋር አሁን screen ኡ ላይ network A እና network D ን ጥፌ ይታያል። እነዚህ local area network ናቸው እያንዳንዳቸው። ለምሳሌ ይሄ network A የአንዳችን ቤት ሊሆን ይችላል። network D ደግሞ ቢሮችን ሊሆን ይችላል። ሁለቱም ራሳቸውን የቻሉ ኔትወርክ ናቸው። local area network ናቸው። የኢንተርኔት access ግን የላቸውም። ስለዚህ network A እና network D communicate ማድረግ አይችሉም። network A ውስጥ ያሉት ኮምፒውተሮች each other communicate ማድረግ ይችላሉ። በከዚህ በፊቱ ኔትወርክ በከዚህ በፊቱ ቪዲዮ እንደተመለከትነው። network D ውስጥ ያሉት each other communicate ማድረግ ይችላሉ። ምክንያቱም ስዊች አለ communicate እንዲያደርጉ የሚረዳቸው device። ግን ሁለቱ ኔትወርኮች መገናኘት አይችሉ። ሁለቱ ኔትወርኮች መገናኘት እንዲችሉ ልክ ስዊቹ ላፕታፑና ኮምፒውተሩ መገናኘት እንዲችል እንዳደረገው ሁሉ network ን local area network ኦችን each other communicate ማድረግ እንዲችሉ የሚያስችለው device router ነው። router እዚ ጋ የምናየው local area network A switch ን ከዚ ጋ ከምናየው local area network D switch ጋር communicate እንዲያደርግ መካከል ላይ የሚሰራው device router ይባላል። እዚህ screen ኡ ላይ የምታዩት በ physical picture ይሄ ነው router። ልክ እንደ switch ሁሉ port አለው። ስራው ግን ስዊችን ከስዊች ማገናኘት ወይም local area network ኦችን each other communicate እንዲያደርጉ ማስቻል ነው። symbol ኡ ልክ የ switch ን እዚ ጋር እንደተመለከት ነው። laptop ኦቹን connect አድርጎ ከላይ ኢንተርኔት በሚለው box ላይ የምንመለከተው circle የሆነውና arrow ዎቹ በዚህ መልኩ የተቀመጡት የ router ምልክቶች ናቸው። ስለዚህ አሁን network A ከ network D ጋር connect ለማድረግ መጀመሪያ ከኢንተርኔት ጋር connected መሆን አለበት ማለት ነው። ከኢንተርኔት ጋር connected እንዲሆን ደግሞ router ያስፈልገዋል ማለት ነው። አሁን router አስገባንለት ለእያንዳንዱ network A switch ኡ ከ router ጋር connected ሆነ። network D ም ከ router ጋር connected ሆነ። አሁን ይሄም በቂ አይደለም። ከዚህ ኢንተርኔት ጋር ሌላ ገመድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ከኛ local ቤታችን ጋር ካለ ወይም ቢሯችን ጋር ካለው router ጋር የሚያገናኝ ገመድ ያስፈልጋል ማለት ነው። ያ ገመድ special ገመድ ነው። ያንን ገመድ provide የሚያደርገን ኢንተርኔት service provider ነው። ISP ይባላል። internet service provider certain amount of ገንዘብ ከፍለን በየወሩ ይሄንን ኬብል ለሚሰጠን ማለት ነው። እስካሁን ድረስ internet service provider ኡ አስፈላጊ አይደለም። በራሳችን ይሄ network A ን ገነባ ነውን network D ን የገነባነው ድረስ መገንባት እንችላለን material ኡን ገዝተን ማለት ነው። ግን finally ከኢንተርኔት ጋር communicate ለማድረግ አንድ ሌላ ኬብል ያስፈልገናል። የእኛን router ከኢንተርኔት ጋር connect የሚያደርገው ያ ኬብልን provide የሚያደርገን internet service provider ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ አሁን ኢትዮ ቴሌኮም ወይንም ደግሞ ሌላ አዲስ የመጣው ሳፋሪኮም፣ እዚህም ደግሞ የተለያዩ አሉ ኤቲንቲ፣ Verizon በተለያየ ባለንበት ሀገር ላይ internet service provide የሚያደርገን company ያንን ነው ማለት ነው የሚሰጠን ኬብሏን connect ያደርግልናል ማለት ነው ከኢንተርኔት ጋር አሁን screen ላይ miss የሚያደርገው ያ ኬብል ነው okay አሁን connected አደረግ ነው አሁን network A ከኢንተርኔት ጋር connected ነው network D ም ከኢንተርኔት ጋር connected ነው በዚህ internet service provider ኡ provide ባደረገን ኬብል አማካኝነት አንድ ነገር እዚህ ጋር point ማድረግ የምፈልገው በእያንዳንዳችን ቤት ውስጥ router አለ። ነገር ግን እዚህ ጋር የምናየው switch ኡንና router ኡን የቤታችን router አንድ device ነው። አንድ device ሆኖ router ነው፣ ግን የ switch ም capability ውስጡ አለው። ስለዚህ አንድ device ብቻ ቤታችን ስናይ switch ወይንም router የለም ማለት አይደለም። ይሄ router የግድ ነው፣ door ነው ወደኛ ከኢንተርኔት የሚመጣ ወደ ቤታችን መግቢያው door ይሄ router ነው። gateway ይባላል። gate ነው ለቤታችንም ሆነ ለቢሯችንም ወይንም ለ local area network አችን gate ነው። ይሄ router እና ይሄ switch ግን ቤታችን ሲሆን አንድ device ሊሆኑ ይችላሉ። ኢንተርኔትን generally ብንመለከተው ልክ አሁን screen ላይ እንደምናየው ነው። በዓለም ላይ በጣም በርካታ ራውተሮች ስትራቴጂካሊ ከኔክትድ ሆነው መሴጅ እየተቀባበሉ ነው ከ point A point B አድርሰው የምንነጋገረው። ይሄ diagram እስካሁን የተመለከትናቸውን component ኦች ለ computer networking component ኦች summarize ያደርግልናል። እነዚህ አራት local area network ኦች ናቸው እዚህ diagram ላይ የምንመለከታቸው network A፣ network B፣ network C፣ network D። network D ላይ computer B መልእክት መላክ ይፈልጋል። network A ላይ ኮምፒውተር ለ computer A መልእክቱ እንዴት ነው travel የሚያደርገው? travel የሚያደርገው መጀመሪያ ሎካሊ ከኔክትድ ወደሆነው switch ይሄዳል። ስዊቹ ደስቲኔሽን አድሬሱን ይመለከትና ፓኬቱ ላይ ያለው ማለት ነው ለማን ነው to የሚለውን address ይመለከታል። address ኡ ለሱ network ለ network D ላይ ላለ ኮምፒውተር መሆኑን አለመሆኑ ነው የሚያጣራው። አለመሆኑን ሲያልቅ ከኔክትድ ለሆነው router ያቀብላል። router ኡ door ኡ ነው፣ gateway ው ነው፣ መውጫው መግቢያውም እሱ ነው። router ኡ connected ወደሆነው switch ያቀብለዋል ያንን address። ይሄኛው switch network C ላይ ያለው ለእኔ ኔትወርክ ነው ወይንስ አይደለም የሚለውን ያያል። አለመሆኑን ሲያቅ እሱም ለሚቀጥለው router ያቀብለዋል። በዛ መልኩ ነው መልእክቱ finally network A computer A ላይ የሚደርስ። እንመልከተው እስቲ። Okay. finally ደረሰ ማለት ነው network A computer A ላይ እንደዚህ ነው packet travel የሚያደርገው through the internet through the network። concept ኡን discuss ለማድረግ እንደዚህ በ diagram ስናየው አንዳንዴ complicated ይመስላል፣ ግን it's extremely ቀላል ነው። የ computer networking concept extremely ቀላል ነው። ሁልጊዜ ከፖስታ ቤት ጋር እያያያዝን ማየት ነው። ለምሳሌ በዚህ diagram ላይ እያንዳንዶቹ network ኦች local area network ኦችን D ን ለምሳሌ ብንወስድ እንደ አንድ ሰፈር አድርገን እንውሰደው። let's say ካሳንችስ አካባቢ ነው እንበል network D ካሳንችስ ያለ ሰው ካሳንችስ ላለ ሰው ደብዳቤ ጽፎ ፖስታ ቤት ቢያስገባ እዛው ፖስታ ቤት ቢያስገባ የካሳንችስ ፖስታ ቤት ያንን ደብዳ ወደ ዋና ፖስታ ቤት አይልከው ምክንያቱም ነዋሪው፣ ተቀባዩ፣ አድሬሱ፣ ደስቲኔሽን አድሬሱ እዛው ካሳንችስ ስለሆነ ስለዚህ ያ ፖስታ ቤት ምንድን ነው የሚያደርገው? ፖስታውን ያደርሳል ማለት ነው። እስዊች ልክ እንደዛ ነው። ግን ያ ደብዳቤ ደግሞ ለምሳሌ ሌላ ክፍለ ሀገር ያለ ቢሆን በካሳንቺስ ያለ ፖስታ ቤት መድረስ የማይችል አካባቢ ከሆነ ያንን ፖስታ ለዋና ፖስታ ቤት ነው የሚያቀብለው የአካባቢው ፖስታ ቤት። ዋና ፖስታ ቤት ደግሞ በሱ branch ስር ላሉ address ኡን ይመለከታል። በሱ branch ስር ላሉ ሌላ ፖስታ ቤቶች ያሻግረዋል። ፖስታ ቤቶች ሲደርሳቸው የሚያዩት ነገር okay፣ ይሄ ለእኔ locally ማድረስ የምችለው ወይ ነው። ያ ስዊች ነው። locally ደብዳቤ የሚያከፋፍለው በዚህ diagram ላይ ስዊች ነው። ደብዳቤው ፓኬት ነው። ስዊቹ ግን ሲመለከትና locally የማያደርሰው ከሆነ በአካባቢው ላለ ዋና ፖስታ ቤት ይሰጣል ማለት ያን ደብዳቤውን። በዚህ መልኩ ነው ይሄ ሌተር ከኔትወርክ ቢ ከካሳንችስ እስከ ኔትወርክ ኤ ሌላ ክፍለ ሀገር ወይም ሌላ አካባቢ ያለ ሰፈር ደብዳቤው የሚጓዘው ማለት ነው። እና summarize ስናደረግ እንግዲህ በአጠቃላይ እዚህ ደረጃ ለመድረስ local area network እንዴ create እንደሚደረግ ኬብሎቹን ተመልክተናል፣ ስዊችን ተመልክተናል፣ ዋይርለስ አክሰስ ፖይንት ዲቫይስን ተመልክተናል፣ WiFi router እና configuration ኡን ተመልክተናል። ይሄ switch በ WiFi ወይም router ወይም ደግሞ በዋፕ ዋይርለስ አክሰስ ፖይንት ዲቫይስ ሪፕሌስ እንደሚሆን አይተናል። ዛሬ ደግሞ router ን እና packet through the internet እንዴት ትራቭል እንደሚያደርግ ተመልክተናል። ለዛሬ computer networking part three ቪዲዮ እንዳይረዝም በዚሁ እናበቃለን። ቪዲዮ የምናተኩረው VLAN እንዲሁም ደግሞ router ላይ ነው። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ግን ባለፈው ካየናቸው የ computer networking ቪዲዮዎች ሶስት ተከታታይ ቪዲዮዎች ውስጥ ለማስታወስ ጥቂቶቹን mention አድርገን በዛ ላይ build እናደርጋለን ዛሬ ባለፈው ቪዲዮ እንደተመለከትነው local area networking ን ለመስራት switch critical component ነው። የ computer networking ን በደንብ understand ለማድረግ involve የሚሆኑትን device ኦች በትክክል understand ማድረግ እና function ኣቸውን ማወቅ ትልቅ foundation ነው። በዛ መሰረት ስንጀምር ስዊችን አይተናል፣ hub ን አይተናል፣ wireless access point device ን አይተናል። WiFi router ን አይተናል። እንዲሁም router ን አይተናል። በአንደኛው ቪዲዮ ላይ የ system administrator ኡን አለቃው ያዘዘው እነዚህን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምናያቸውን ኮምፒውተሮች connect አድርጋቸው በኬብል ኢንተርኔት ሳይኖር የሚል ነበረ። ያን ለማድረግ system administrator መጀመሪያ የጠየቀው ስዊች እንዲሰጠው ነው። በስዊች አማካኝነት እዚህ ጋር የምናያቸው ቀዳዳዎች interface ወይንም port ይባላሉ። እነሱን ከ device ኦቹ ጋር connect ካደረጋቸው እነዚህ device ኦች ያለ ኢንተርኔት እርስ በርሳቸው መነጋገር ይችላሉ በዚህ ስዊች ስር እስከሆኑ ድረስ። ይሄ ላፕታፕ ለምሳሌ ለዚህ ደስክታፕ መልእክት ቢልክለት screen ላይ የምታዩት switch ኡ የመልክቱ part ፖስታውን ደስቲኔሽን መልክቱ ፓኬት ይባላል። እኛ ለመወያየት ፖስታ እንለዋለን። ያንን ፓኬት ያንን message ሲደርሰው ደስቲኔሽን አድሬሱን አይቶ እዚሁ ማድረስ ይችላል። ይሄ እነዚህ ኮምፒውተሮች እና switch ኡ connect የሚሆኑበት ኬብል ደግሞ Cat ፋይቭ ወይንም category ፋይቭ ethernet cable ወይንም LAN cable local area network ኬብል ይባላል ብለናል። switch full duplex ነው ብለናል። full duplex ማለት መልክ transmission ኡ የ message transmission ኡ two directional ነው፣ bidirectional ነው። የ highway ን ወይም የ road ን ብናስበው በሁለቱም መንገድ መኪና የሚያስኬድ ማለት ነው። ያ ማለት ስዊቹ መልእክት እየተቀበለ the same time ደግሞ መልእክት ማስተላለፍን ይችላል ብለናል። hub ግን ከ switch less intelligent የሆነ በቴክኖሎጂ ወደኋላ አንድ step የቀረ ግን ሀፍ ዱፕሌክስ የሆነ ያ ማለት one way ብቻ ነው መሄድ የሚችለው። ስለዚህ መልእክት እየላከ ከሆነ መቀበል አይችልም። መልእክት እየተቀበለ ከሆነ መላክ አይችልም። one way street ነው። የአንደኛው መኪና እስኪያልፍ ድረስ በሌላ አቅጣጫ ያለው መኪና ቆሞ እንደመጠበቅ ነው ብለን በምሳሌያዊ አናገር ተመልክተነዋል። ስዊችን በፖስታ ቤት example ስናየው local ሰፈር ውስጥ ደብዳቤ final የሚያደርሰው delivery person ነው ብለናል። router ግን ዋናው ፖስታ ቤት ነው ማለት ስዊቹ በቀበሌ ወይንም በአካባቢው ማድረስ የማይችለው ደብዳቤ ከሆነ ዋናው መስሪያ ቤት drop የሚያደርገው እና ዋናው መስሪያ ቤት ደግሞ ከአካባቢ ወጣ ያሉ delivery ዎችን ማሸጋገሪያ ዋናው መስሪያ ቤት እንደማለት። ለምሳሌ እዚህ ጋር local area network በውስጡ A ን፣ B ን፣ C፣ D ኮምፒውተሮችን ይዟል። እነሱን አንድ ላይ አድርጎ local area network ኡን የሰራው ስዊቹ ነው። ከዚህ እርስ በርሳቸው ከመነጋገር ካለፈና ኢንተርኔት connect ከሆን ማድረግ ከፈለጉ ይሄ router switch ኡ መልእክቱን ለ router ኡ ያደርሰዋል። router ኡ ነው ማለት ነው መገናኛቸው። ሌላው ያልነው router ሌላው ስሙ በአሁን ይሄ router ለዚህ local area network የመውጫው gateway ይባላል። default gateway ማለት ከዚህ ኮምፒውተር ከዚህ ከአንዳቸው ከዚህ ጋር ከምናያቸው A B C D ኮምፒውተሮች መልእክት ለአንዳቸው ያልሆነ ወደ ሌላ local area network ላይ ላለ ኮምፒውተር መልእክት ቢልኩ የመጀመሪያ መውጫው default ኡ gateway ው ይሄ ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው ዲፎልት ጌትዌ የሚባለው። ይሄ summarize ስናደረገው ነው ካለፈው ቪዲዮ ላይ። ሌላ አንድ ነገር add አድርገው ይሄ ስዊች ልክ hub ን ስንመለከ ምንድን ነበር ነው የሚመጣለት ማንኛውንም መልእክት በውስጡ connected ለሆኑ እንደዚህ ፖርቱ በኢንተርፌሱ ከኔክ ለሆኑ ኮምፒውተሮች ሁሉ መልክቱን ይልካል። ከዛ የኮምፒውተሮቹ ፋንታ ነው አይቶ ይሄ ኔ ነው የኔ አይደለም ብሎ drop ማድረግ መልክቱን ወይም ደግሞ መሴጁን ፕሮሰስ ማድረግ ነበር ነው ስዊች እንደዛ የሚያደርግበት case broadcast ሲሆን ነው። broadcast ለምሳሌ አሁን ስልክ ለእኛ የሆነ ሰው ቢደውልልን ስልክ ስናወራ መልእክቱን ያ ሰው broadcast እያደረግ አይደለም፣ ለእኛ ብቻ personally ነው እየነገረን ያለው። ግን ያው ሰው መልእክቱን በስልክ ሳይሆን የአካባቢው ሰው ሁሉ እንዲሰማ አድርጎ በሬዲዮ ወይንም በድምፅ ማጉያ ወይንም በቴሌቪዥን ቢለቀው ድምፁን መልክቱን broadcast ነው ያደረገው ማለት ነው። broadcast ነው ያደረገው ማለት ነው፣ ብዙዎች እንዲያዳምጡት። ስለዚህ ለምሳሌ ይሄ switch broadcast domain ኡ በውስጡ ያሉት ኮምፒውተሮች በሙሉ እነዚህ ከእሱ ጋር connected የሆኑ broadcast domain ኡ ናቸው ማለት ነው። ማለት broadcast message ሲመጣ ለሁሉም ነው የሚላከው broadcast ኡ ማለት ነው ያ broadcast ይባላል። ብሮድካስት ዶሜን ማለት በጥቅሉ የማን የአንድ ነገር ለምሳሌ የምትማሩበት ትምህርት ቤት የእናንተ የመማሪያ ዶሜናችሁ ነው። መርካቶ የመገበያያ ዶሜን ነው። ግሮሰሪ በአካባቢያችሁ ያለ ግሮሰሪ ወይም የ shopping area grocery የማድረጊያ ዶሜን ነው። ልክ እንደዛ የዚህ switch የ broadcast domain ኡ እነዚህ እዚህ ያለው ኮምፒውተሮች ናቸው ማለት ነው መልክቱን broadcast የሚያደርግላቸው broadcast domain. So LAN, local area network, is a single broadcast domain created by a switch No. local area network single የሆነ አንድ የሆነ broadcast domain no, created የሆነው ደግሞ በስዊች ነው። ይሄ screen ላይ የምትመለከቱት ስዊቹን በተለያየ interface ኦቹን በተለያየ highlight አድርጌያቸዋለሁ በቀለም ለዛሬ ውይይታችን እንዲረዱን ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያዎቹን ሶስት port ኦች ሶስት ቀዳዳዎች interface ኦች አረንጓዴ፣ ከዛ ደግሞ የሚቀጥለውን አራቱን ቢጫ፣ ከዛ orange፣ ከዛ ደግሞ የቀሩትን በነጭ እንዲሆኑ አድርጊያቸዋለሁ፣ highlight አድርጊያቸዋለሁ። ለዛሬ ውይይታችን እንዲሆን ነው። እዚ ጋ አሁን እያንዳንዱ ኮምፒውተር connected የሆነው ከስዊቹ ጋር እንደ አንድ ኮምፒውተር ሳይሆን እንደ አንድ grade አድርገን እንየው። ለምሳሌ ይሄ ስዊች ትምህርት ቤት ውስጥ ያለ የ high school network local area network service የሚሰጥ ስዊች ነው ንበል እያንዳንዱ ላፕታፕ እዚህ ጋር የምታየውት የተለያዩ ክፍሎች ውስጥ የተቀመጠ ወይንም display የሚያደርግ message ነው ከኔትወርኩ ላይ ከ local ኔትወርኩ ላይ ብለን እናስበው። ስለዚህ ግሪኖቹን ለምሳሌ ከዚህ ጋር ለምሳሌ ያህል አንደርሳን ለማድረግ ለምሳሌ እንደ ቀለሞቹን ግሪኖቹ ይሄ ይሄኛው ሁለቱ ማለት ነው። የዘጠነኛ ክፍል ተማሪዎችን መልእክት የሚያስተላልፉ ለዘጠነኛ ክፍል ተማሪዎች ከኔትወርኩ መልእክት የሚላክበት ላፕታፖች ናቸው። ቢጫዎቹ ደግሞ ለአስረኛ ክፍል ተማሪዎች የሚላክበት ናቸው። ቀይ orange ኡ ደግሞ ለአስራ አንደኛ ክፍል ተማሪዎች መልእክት የሚላክበት ኔትወርክ ነው። ነጮቹ እዚህ ጋር ያሉት አንዱ ደስክታ ብቻ የ12ተኛ ክፍል ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮምፒውተሮች በዚህ ስዊች አማካኝነት local area network create ያደረጉ service የሚሰጡት በ high school ውስጥ ለተለያየ grade ነው። ያንን ከተረዳን በኋላ ቅድም ወዳልነው እንምጣ። ቅድም ሎካል ኤሪያ ኔትወርክ ኢዝ ሲንግል ብሮድካስቲንግ ዶሜይን ነው። broadcast በሚደረግ ጊዜ መልክት በጣም በሚለቀቅበት ጊዜ በድምፅ አጉያ እንደመናገር ነው። ስለዚህ አሁን ለዘጠነኛ ክፍል ተማሪዎች ለምሳሌ ዘጠነኛ ክፍል ተማሪዎች ነገ ትምህርት የላችሁም የሚል broadcast ነው ትምህርት ቤት ውስጥ የተፈለገው። በዚህ ስዊች ሲለቀቅ broadcast የሚያደርገው ይሄ switch broadcast message ስለሆነ ለሁሉም ነው። ኮኔክትር ለሆነው ኮምፒውተር በሙሉ ነው በውስጡ። የስዊች ጸባይ እንደዛ ነው። ስለዚህ የዘጠነኛ ክፍል message broadcast ለአስረኛም ለአስራ አንደኛም ለአስራ ሁለተኛም ይደርሳቸዋል ማለት ነው በአንድ ስዊች ስር እስካሉ ድረስ ለአስረኛ ክፍል ደግሞ say ነገ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ይዛችሁ ትምህርት ቤት እንድትመጡ ወይንም የዚህ አይነት homework ይዛችሁ እንድትመጡ የሚል message የሚያስተላልፍ ይሁን። ለ mental mapping ነው እንደዚህ የምለው እና መልእክት የሚያስተላልፈውን በትልቅ screen ላይ እንደሚለጠፍ አድርገ እናስበው። የአስረኛ ክፍል መልእክት ሲለጠፍ broadcast ነው። ለዘጠነኛም፣ ለ11ኛም ለአስራ አንደኛም፣ ለ ሁለተኛም፣ ለአስረኛም ነው የሚሄደው ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉም ኮምፒውተሮች በአንድ switch ስር connected ስለሆኑ broadcast domain ኑ አንድ ስለሆነ ለሁሉም ነው የሚደርሰው። ስለዚህ ትራፊኩ በደም ማን እየተደረገ አይደለም። ማለት ምንድን ነው? ለምሳሌ ዘጠነኛ ክፍል በጣም ብዙ መልእክት የሚል ከሆነ የ broadcast traffic አስረኛንም አስራ አንደኛም ክፍልንም ኔትወርክ ነው busy የሚያደርገው ማለት ነው። አስራሁለተኛ ብዙ broadcast የሚልክ ከሆነ እንደዛው። በመስሪያ ቤት ደግሞ ቢሆን ያደረግ ነው green ኑ accounting ቢሆን፣ yellow ደግሞ management ቢሆን፣ ኤንድ orange ኡ ደግሞ engineering ቢሆን፣ ኤንድ ነጩ research and development ቢሆን ለአንዱ በብዛት መልእክት የሚላክ ከሆነ ሁሉንም ነው affect የሚያደርገው ማለት ነው። broadcast message ከሆነ broadcast ቅድም እንዳልኩት በድምፅ ማጉያ አንድ ሰው ወጥቶ ሀሎ ሀሎ እያለ በጣም ቢለፈልፍ ማለት ነው። በአካባቢ ላይም በሬዲዮ ቢናገር broadcast ማለት ለብዙዎች መለቀቅ ማለት ነው። በአንድ ስዊች ውስጥ ለብዙዎች ሲለቀቅ ሁሉንም ነው affect የሚያደርገው። ስለዚህ የቢጫዎቹ የዘጠነኛውም የአስረኛውም የአስራአንደኛውም የአስራሁለተኛውም አንድ አይነት መልእክት ነው የሚያገኘው። ያንን ፕራብሌም ሶልቭ ማድረግ እንፈልጋለን። አንደኛው መንገድ ምንድን ነው? ለዘጠነኛ ክፍል ራሱን የቻለ ስዊች መግዛትና የእነሱን ኮምፒውተር ለብቻው ማድረግ፣ ለአስረኛ ደግሞ ለብቻው፣ ለ11 ለ12 አራት ስዊች ብናደርግ የእያንዳንዳቸውን ኮምፒውተር በዛ ስዊች ብቻ እስካረግን ድረስ ከዛ switch broadcast ለዛ ኮምፒውተር ብቻ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ያን ችግር solve አረግን ማለት ነው። ነገር ግን ያ ማለት አራት ስዊች መግዛት አለብን ማለት ነው። ያንን ማድረግ ባጀቱ የለንም። ስለዚህ ማድረግ የምንችለበት መንገድ ግን አለን። ይኸው ምንድን ነው switch capability ውን ይሰጠናል፣ division መፍጠር እንድንችል inside of ልክ ራሱ ይሄ ስዊች አንዱ green ኑን ብቻ ለይቶ local area network create ለማድረግ yellow ውን ብቻ ለይቶ orange ኡን ብቻ ለይቶ ነጩን ብቻ ለይቶ በአራት division አራት ኔትወርክ ማድረግ እንድንችል የማድረግ ችሎታ አለው። ያ ማለት ምንድን ነው? አንድ ነው። real local area network ኩ አንድ ነው። በውስጡ ግን virtual የሆኑ V ስናስገባ ከፊቱ VLAN ማለት ነው። VLAN stand የሚያደርገው virtual local area network ነው። local area network እስካሁን ስና መጣን ስለሆነ ቀላል ነው፣ ታውቁታላችሁ። በ switch connected የሆኑት ኮምፒውተሮች በአንድ ላይ የሚገኙበት ኔትወርክ ማለት ነው። V ከፊቱ ከገባበት virtual የሚለው ስም ብቻ ነው የገባው። virtual local area network። ያ ቴክኖሎጂ allow የሚያደረገ ምንድን ነው? switch by nature ኡ broadcast domain ኑ አንድ ነው ብለናል። broadcast ሲመጣለት ለሁሉም ነው የሚልከው ለሁሉም እንዳይላ ከፈለግን ቅድም በሰጠነ example አይነት በትምህርት ቤቱ እዚህ ጋ አሁን በቀለም ለይቻቸዋለሁ። በዚህ ጋር ኢራዳ ላይ connected የሆኑት የዘጠነኛ ክፍል ተማሪዎች ናቸው ብያለሁ። ከቀለም ሳይሆን ቁጥር configure ከሆነለት ስዊቹ ለዚህ እዚህ ጋር ያሉትን ኮምፒውተሮች በአንድ አይነት color እንዳስቀመጥ ነው። በአንድ አይነት ቁጥር configure የሆኑትን ኮምፒውተሮች ራሱን የቻለ independent local area network አድርጎ ነው የሚመለከታቸው። በቢጫውም ደግሞ ራሱን የቻለ ቁጥር ስንል ለምሳሌ የመጀመሪያው interface port አንድ ነው ወይንም ቀዳዳ አንድ ነው። ለእሱ የምንሰጠው ID አለ። ያ ID VLAN ID ይባላል። virtual local area network ID ይባላል። ያ ቁጥር any ቁጥር ከአንድ እስከ 4094 ድረስ any ቁጥር መሆን ይችላል። ለምሳሌ green የሆኑትን በሙሉ ማለት የዘጠነኛ ክፍል ያልናቸውን ለምሳሌ ያናችን ያህል በ high school ዘጠኝ ቁጥር assign እናርጋቸው። VLAN ID ውን ዘጠኝ እንበለው። ስለዚህ የመጀመሪያዋ ቀዳዳ ይሄ የተሳካባት port አንድ interface አንድ VLAN ID ዘጠኝ ብለን configure አረግናት። በተመሳሳይ ሁለተኛውን፣ ሶስተኛውን፣ አራተኛውን ቀዳዳ ሁሉ ለምሳሌ ይሄ port አራት ወይንም ቀዳዳ አራት VLAN ID ዘጠኝ አለው። የዚህ VLAN ID እና የዚህ VLAN ID አንድ ላይ ስለሆኑ ስዊቹ እነዚህን ለብቻቸው ያሉ በ VLAN ID ዘጠኝ ላይ ያሉትን እንደ አንድ ኔትወርክ ነው የሚመለከታቸው። እዚህ ጋም ያለውን VLAN ID ዘጠኝ እዚህ ጋም ያለውን port VLAN ID ዘጠኝ ካደረግነው ስዊቹ ስማርት ነፍ ነው ትኖ ይሄ ይሄ ይሄ የአንድ local area network ናቸው ብሎ ልክ እንደዚህ understand ያደርጋቸዋል። እነዚህ ቢጫ ላይ ያሉትንም በቀለም ሳይሆን VLAN ID እንሰጣቸዋለን። እነሱን ደግሞ ለምሳሌ ይሄ ቀዳዳ እዚህ ጋር የተሰካውን አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባተኛው ላይ የተሰካውን port ሰባት configure እናርግለት VLAN ID አስር ከዛ እዚህን ጋር መተን ይሄ port ዘጠኝ port ዘጠኝ VLAN ID አስር አስረኛ ክፍል ለማለት ማለት so ለ VLAN ID አስር broadcast ሲመጣ እስዊቹ ለእነዚህ ብቻ ነው የሚልከው ማለት ነው። ልክ በተመሳሳይ 11ኛ 12ኛ ሶ ስዊቹ ራሱን እንደ አራት የተለያየ ስዊች አድርጎ አራት local area network create እንድናደርግ ፈቀደልን ማለት ነው። ያ ቴክኖሎጂ ያ local area network VLAN ይባላል። ለ port ኦቹ assign የተደረገው ቁጥር ደግሞ ለዘጠነኛ ክፍል ዘጠኝ እንዳልኩት ከቀለሙን በቁጥር ብንለየው ማለት ነው። ያ ID ደግሞ VLAN ID ይባላል። ፐርፐዝ ቪላን አይዲ ያስፈለገበት አንደኛ traffic manage ለማድረግ ነው፣ ቅድም በሰጠን example የተማሩ የትምህርት ቤቱ አይነት። ሁለተኛው ለ security reason ነው። ይሄ screen ኡ ላይ የምታዩት ኔትወርክ ከዚህ በፊት ተመልክተነዋል። ለምሳሌ ከ network D ወደ network A መልእክት ማስተላለፍ ፓኬት ማስተላለፍ ቢያስፈልግ በቀጥታ ኮምፒውተሩ ለስዊቹ ይልከዋል። switch ኡ ደግሞ ለ router ኡ፣ router ኡ ለሌላ switch፣ ለሌላ router እያለ straightforward የሚሄድ ነው። complication የለውም፣ ቀላል ነው። ለምሳሌ እዚህኛው ላይ ብዙ router ኦች ጨምረናል፣ ኔትወርኩን ሰፋ አድርገነዋል። ስለዚህ አሁን ከ network D ኮምፒውተር B ላይ መልእክት ለ router zero screen ኡ ላይ router ኦቹን ቁጥር ሰጥቻቸዋለሁ። ሲደርሰው router ኡ ሶስት ምርጫ ነው ያለው መልእክቱን መላኪያ ወደ router አንድ መላክ ይችላል ወይንም ወደ router ሁለት ወይንም ወደ router ሶስት ስለዚህ intelligent መሆን አለበት ማለት ነው ወዴት እንደሚልከው ማወቅ አለበት ማለት ነው ያንን ምርጫ የሚያደርግበት mechanism እዛ router ውስጥ ባለ database ወይንም table ነው ያ table routing table ይባላል ያ routing table ነው router ኡን ወዴት መልእክቱን መላክ እንዳለበት ለመወሰን የሚረዳው። ለምሳሌ ይሄ እያንዳንዱ በ circle የምናየው router ነው። ይሄን router ስሙን root፣ ይሄ router ደግሞ A one፣ ይሄ router ደግሞ A two፣ ይሄ router A three፣ A four የሚል ተሰጥቷቸዋል። እዚህ ጋር የምንመለከታቸው table ኦች በዛ ውስጥ ያሉ በዛ router ውስጥ ያሉ table ኦች ናቸው። ይሄኛው በ root በተባለው router ውስጥ ያለ table ነው። ይሄ ደግሞ A one በተባለው router ውስጥ ያለ table ነው። ይሄኛው ደግሞ A three በሚል router ውስጥ ያለ routing table ነው። ስለዚህ ለምሳሌ የ A one ን detail ብንመለከተው በጣም ቀላል ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? A one ፓኬት ሲደርሰው ወደዚህ ነው ወደዚህ ነው የሚሄደው ብሎ ለመወሰን packet ኡን destination address ኡን ነው የሚያየው። አምጦለታል ወደ A two የሚሄድ ከሆነ ይለዋል። ፓኬቱን ስታየው ፓኬቱ ላይ ደስቲኔሽኑ ኤቱ ከሆነ ወደ ኤቱ ራውተር ላከው ይላል። ግልጽ ነው፣ ቀላል ደስቲኔሽኑ ደስቲኔሽኑን ወደ ኤ የሚል ከሆነ ወደ ኤስሪ ላከው ይለዋል። ደስቲኔሽኑ ስታየው A four የሚል ከሆነ ወደ A three ላከው ይለዋል። ምክንያቱም A four ላይ ለመድረስ በ A three በኩል ነው የሚያልፈው። ስለዚህ router ኡ የሚጨነቀው ሁልጊዜ what the next step ነው። የ previous የነበረውን አያስጨንቀውም። ከሚቀጥለው ቀጥሎ ያለ አያስጨንቀውም። next step የት ልላከው ነው። ለዚህ ችኛዋ ደግሞ ይሄ router three ደግሞ ኤስሪ destination ኡ አንድ ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው በስሩ ያለው destination ኡ A four ነው። ለ A four ላከው ነው። ይሄ router ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት root የሚለው አንድ እቅጣጫ ብቻ ነው ሊልክ የሚችለው default gateway ው ነው። ሌላ ጌትዌም የለው። ስለዚህ የእሱን table ብታዩት destination ኡ የ packet ኡ የትም ሆነ የት ወደ ኤዋን ኤዋን ኤዋን ኤዋን ላከው ነው። ደስቲኔሽኑ ኤዋንም ቢሆን ወደ ኤዋን ነው። ደስቲኔሽኑ የሌተሩ ኤቱም ቢሆን ወደ ኤዋን ነው መጀመሪያ። ስለዚህ destination ኡ የዚህ የ root router ላይ ሁልጊዜ A one ነው ማለት ነው። ይህን understanding ከያዝን በኋላ ስለ routing table ወደ ቅድሞ example ኣችን እንመለስ። example ኣችን ይሄ ነው። router 0 ከኮምፒውተር B network D letter ደርሶታል። letter ኡ የሚሄደው ወደ ኔትወርክ A ኮምፒውተር A ላይ ነው። ወደ ሶስት አቅጣጫ መላክ ይችላል። አር ዋን ራውተር ዋን ራውተር 2 ራውተር ስሪ። ስለዚህ ምንድነው የሚያደርገው? መጀመሪያ destination ኡን ያየዋል። letter ኡ destination ኡ ለዚህ ነው ለ A ነው። ኔትወርኩ A ነው። ስለዚህ ሲመለከተው destination ኡ ኔትወርክ A ላይ ላለ ኮምፒውተር ነው ይለዋል። ስለ ኮምፒውተሩ ስም የሚጨነቀው ይሄ ስዊች ነው። ቅድም ነው ስዊች ነው final delivery የሚያደርገው። ይሄ router ግን የኔትወርኩን ነው የሚመለከተው፣ የኔትወርኩ address። ኔትወርኩ A ነው። ስለዚህ table ኡ ላይ ይመለከታል። ከታች ይጀምራል። ኔትወርክ A R one ይለዋል። በቀጥታ ወደ R one ይልካል። ጨረሰ ማለት ነው። ምንም ቢያጣ ለምሳሌ R one R two R three ም ያልሆነ ቢሆን ግን final default ደግሞ የሚለው አለ ወደ R two ላይ ይልከዋል። ኔትወርክ B ላይ ያለ address ከሆነ ወደዚህኛው ኔትወርክ የሚሄድ ከሆነ R two ይለዋል። ኔትወርክ ሲ ወደ R three ሰው የት መላክ እንዳለበት ፓኬቱን የሚወስነው በ routing table ነው። እኛ ለ discussion እንዲያመቸን ስም አደረግ ናቸው እንጂ ወደ IP address ይቀየሩና IP address ናቸው እዚህ ጋር የሚደረደሩት። ለምሳሌ ለእነዚህ ኔትወርኮች የኔትወርክ IP address እንስጣቸው። አሁን IP address assign አርገናቸዋል ኔትወርክ A ን 11 ኔትወርክ B ን 10፣ ኔትወርክ E ን 13.0.0.0 ኔትወርክ C ን 12.0 ነጥብ እያልን አድርገናል። ስለዚህ አሁን ኔትወርክ A 11.0.0.0 ነው ማለት ነው። ሶ ይሄ ኮምፒውተር ለዚህ B ኮምፒውተር B ኔትወርክ ቢ ላይ ለኮምፒውተር ኤ ኔትወርክ A ላይ ሲልክ የኔትወርኩ IP address 0 ነው የሚሆነው። ሶ ራውተር 0 መጀመሪያ የሚያደረገው destination ኡን ያለ letter ኡን ኔትወርክ address ኡን ሲያየው 11 dot 0 dot 0 dot 0 ነው። እንደዛ ከሆነ ወደ router one ላክ ይለዋል። ወደዚህ ልካል ፓኬቱ ማለት ነው። ሌላ አንድ line እዚህ ጋር add ነው አንድ መስመር add ነው interface ነው። interface ማለት ይሄ router የተሰካበት ገመድ ኢንተርኔት ኬብሉ የተሰካበት interface አለው፣ port አለው። ልቅድም በስዊች እንዳያችሁት ያ port ቁጥር አለው። ለምሳሌ ይሄ ቁጥር አምስት ነው ማለት ነው እዚህ ጋር R one ጋር connected የሆነው ነው ማለት ነው። ሰው በየትኛው interface ላይ መልእክቱን መላክ እንዳለብን ነው የሚነግረው። የሚቀጥለው የሚደርሰው letter ደግሞ ኔትወርክ B ቢሆን ለምሳሌ 10 dot 0 dot 0 ከሆነ ወደ R two ላከው ነው የሚለው። routing table predetermined የሆነ ለ router የሚነግረው ፓኬቱን ለሚቀጥለው hop ወዴት መላክ እንዳለበት የሚነግረው table ነው። ይሄ ኮምፒውተር መልእክት የሚልከው ከዚህ completely የተለየ ኔትወርክ ላይ ላለ ኢንተርኔት ውስጥ ላለ IP address ቢሆን ግን ከዚህ ውስጥ ይመለከታል። check check ያደርግና በፍጥነት ሲያጣው default የሚለው አለ። ማንኛውም የሆነ IP address ከደረሰው ኔትወርክ address ከደረሰው ወደ R two ላከው ይላል። R two ላይ ይልካል። ጠቅለል ባለ ሁኔታ router በኔትወርክ ውስጥ packet ኦችን transmit የሚያደርገው ከአንድ router ወደ አንድ router final destination ኡን ለማድረስ በዚህ መልኩ ነው። በሚቀጥለው የ networking ቪዲዮ ላይ further example እናያለን። እስከዛው ግን እንደተ ለማየት ያህል የ Windows ኮምፒውተር ላይ ያላችሁ በሙሉ command interface ን CMD search CMD አድርጋችሁ ኮማንድ ኢንተርፌስን ኦፕን አድርጉት። command interface ከመጣ በኋላ እዛ ላይ ራውት አርኦዩቲኢ ኦ ስፔስ ፕሪንት ፒአርአይኤንቲ አይፒ አድሬስ ፎር ብቻ እንዲሆን dash minus four አርጎት እና enter አርጎ እንደዛ ስታደረጉ የኮምፒውተራችሁን የእናንተን routing table ኡን ያሳያችኋል። ይሄን routing table እስከሚቀጥለው ሳምንት ተመልከቱት፣ research አድርጉበት፣ በተጨማሪ learn አድርጉት።